Yeah. Oh, shit. ese fucking AK-47 de nuevo. Hood. Ando con mi club. Con mi hook. Ando siempre pichando con mi club. Andamos ready, dos minutos libres para darte tu baliza del año. Andamos con mi hood, vos compras con tu club. Yo compro con mi Glock, no compro con giles ni barato. Yo ando ready, vos barato. Eh. Yo soy un chico, pero que anda barato. Yeah. Por la ciudad, en la calle de Mar de Plata, la banda PCJ te va a dejar de banda. Ten, ah, porque ando red beats yeah, andamos ready. Esto lo bajo para el rips, yeah, lo bajo del Rina Watching y lo subo a mi compañero Rick, yeah, un saludo al Pic, yeah, y a todos los que me vangan, porque yo soy el Rick Pingis, andamos Pingis, un P.T. Klein, palo, los tin, ando B16 por los Pimpits andamos ready, explotando los beats. Me robo los beats, me robo todo, ey. Me robo su flow, me robo mi flow, Yeah, ando ready con mi flow y yo ando con mi hood, hood freestyle, yeah. Yeah. Beats. Ey, andamos ready matando barreras y yo soy con mi hood, yeah. Es el fucking Naka 47 de nuevo. Hood. Shot by Samuel Leston y Trap Sessions. Prod. Cruti Cannabis. Dolby Digital. Crypto Records. Yeah, yeah, yeah, yeah.